Всем привет, с вами Сергей Инкоста. А, жаль, конечно, что пропустили сейчас по фрибиткоину, как сработал робот. Но надеюсь увидите, как сработает по фри а, изначально в браузере открыта только одна вкладка. Вот так вот она отображается, она считается самостоятельно, сколько время остается до а, каждого ролла. А, как только наступает время, срабатывает рандомное время для того, чтобы робот не был вычислен. И он не вычислен, кстати, до сих пор. То есть мы его гоняем уже примерно полгода, но сейчас на аккаунтах, которые я покажу, он гоняется всего лишь э, трое, ну, вторые, вернее, третьи сутки идет. То есть начинаются. Сейчас закончится время. А, как можно приобрести данный аккаунт? Во-первых, нужно, чтобы набралось а, по реферальным ссылкам 50 человек. После этого, а, соответственно, вы получите а, электронную почту а, с просьбой оплатить сумму в 2000 рублей а, за получение робота для этих двух сайтов. А, робот 1, он не разделяется на отдельно на FreeBitcoin или FreeDogecoin и работает сразу на двух сайтах. <clears throat> когда вы получите это требование оплатить? А только когда наберется 50 участников. А как только 50 участник по счету подтверждает, что он оплатит и оплачивает а, эти, эту сумму, то есть, допустим, набралось там 120 человек, из них 50 а, по после того, как получили письмо, 50 человек а, тут же отписались, что они оплачивают, тут же проводят оплату, я проверяю. Да, а, соответственно, как только 50 оплатил, я закрываю а, распространение робота, и он будет только у этих 50 человек. Сразу же после оплаты 50 участника а, вы все, абсолютно все получают э, робота и настройки, и, э, соответственно, полную инструкцию, вернее, полную инструкцию по настройке и соответствующий браузер, в котором будет работать этот робот. А, почему так сделано? А, чем меньше людей обладает роботом, тем лучше вы будете, скажем так, зарабатывать, да, то есть это, это количество 28 доджикоинов было заработано за 71 час. То есть сейчас, как только он закончит э, разгадывание капча самостоятельно для этого сайта, э, я покажу статистику и для фри биткоина, фри доджикоина. Почему не сейчас показываю? Потому что работает робот и э, он работает в одном окне. То есть, если я открою дополнительное окно, он просто собьется, алгоритм. Вот. вот он показывает, что начинает разгадывать. То здесь он сейчас проявляется. Видео подтормаживает, поэтому это подтормаживает браузер из-за видео. Хотя 16 гигабайт оперативки. И вот он сейчас покажет саму капчу. Да, ее можно ввести вручную сейчас, да, но я хочу показать вам, э, как работает робот. Сам вручную я на этом аккаунте ничего не ввожу, потому что здесь стоит робот. Хотя, в принципе, можно периодически отключать, когда вы за компьютером а, можете вручную это все делать, но, уверяю вас, вы можете пропустить. Пошли там, я не знаю, поесть, отвлеклись, пошли там по своим делам, отвлеклись и так далее пропустили часы, соответственно, не, не взяли те гроши, которые дает этот сайт. А, вот это количество за два с половиной дня набралось. Сейчас он связывается с разгадывающими капчу автоматически, вы видите e все действия, а, кроме вот этого места, где работает сейчас автоматически все меняется, то есть открываю, видите, как стоит мышка, я совершенно ничего не делаю, то есть это делает робот. Есть такое, когда капчи не разгадываются, он будет э, пытаться разгадать их до посинения, то есть час у него идет, значит час он будет пытаться разгадывать. Вот. А в среднем робот теряет примерно 2 часа из 24 часов потому что у него стоит рандомное время, э, постоянно смещающее, чтобы его не могли вычислить скрипты э, самого сайта. И они его не вычисляют вообще. То есть вот он третьи сутки у нас работает без остановки. Еще раз повторяю, он у нас в, ре в реальном рабочем времени работает уже полгода. А, но стоят они у нас на VPS, то есть на облаках, да, соответственно, ресурсы компьютеров мы не занимаем. баланс для разгадывания самой капчи вам на эти два сайта на полтора месяца у вас уйдет примерно 64 рубля всего лишь. А при этом он будет работать 24 часа у вас. А это вы куда оплачиваете, какую сумму, как это все вводить, что делать и так далее, вы получаете в соответствующей инструкции после того, как зарегистрировалось не менее 50 участников и не менее 50 человек, что очень важно, оплатили этого робота. Э, после этого получите все подробные инструкции, соответственно, и браузер, в котором он будет работать, это отдельный браузер, э, и, э, соответственно, <clears throat> всю, всю, всю, всю, полностью всю информацию. Вот как вы видите, он сейчас отработал. Я прям при вас сейчас открою секунду, чтобы не было ничего лишнего видно, то у нас открывается сейчас а, Free Bitcoin. А, вот он заработал 4844 сатоши за эти два с половиной дня. Очень удобно включать робота, кстати, на выходные, то есть, потому что здесь дается увеличенное количество reward поинтов. А, вот вы видите, я купил на 24 часа, то есть на сутки плюс 10 reward points, плюс 10 free биткоинцев. А, здесь сейчас не покажет. Здесь плюс 14 мне сейчас падает. А, их. И человек обычно выдерживает 12 часов, набивать робот выдерживает 24 часа. То есть, если, например, вы покупаете, бьете всего 12 часов, вы не отбиваете вот эти затраты на поинты и на активные бонусы. Вообще не отбиваете. А, если вы э, заказываете 24 <clears throat> часа, то есть у вас работает робот, естественно, вам это все в двойном размере оправдывается. А, почему открыл FreeBitcoin? Здесь проще показать, что здесь работает робот, потому что здесь есть статистика. Сейчас она подгрузится, подождите секунду. А, на FreeDogecoin он сделал что-то около, около 30 доджи. Да, 28.77 доджи он набил за эти два с половиной дня. А, здесь есть статистика, правда, она не такая точная, как на фрибиткоине. Здесь только можно увидеть в часах. Так, подгрузилась на фрибиткоине статистика. Вот видно, что он работает каждый час и работает э, без моего ведома. То есть вот самостоятельно, самостоятельно набивает абсолютно каждый час э, эти двое суток, ну два с половиной уже суток получается. Мы не пользуемся здесь э, роллами, там, мультиплаями вернее. Вот видите, вот он абсолютно каждый час работает и все равно стабильно, стандартно. предыдущую вкладку. Надеюсь, загрузится она быстро. Да. Вот смотрите. Полностью автоматическая работа робота. Каждый час. Кому интересно, может остановить видео, посчитать, посмотреть. То есть видно, что это не человек делает, потому что он работает круглые сутки. А при Magic Coin. Открываем персональную статистику. Видим, что робот заработал 72 часа. Мультиплаев у него не было. А, то есть то также здесь отражает 72, да, видите, 72, 72. И за это время он заработал 28 доджей. Вот. Работает он круглые сутки. А, вот такая вот панель а, которая самостоятельно считает, сколько остается до старта каждого ролла и потом начинает его разгадывать. А, соответственно, заполнив форму, если вы сейчас на Google таблице, на Google форме находитесь и видите, а, сейчас секунду, и видите а, поля для заполнения, в том числе там банковская карта ваша указывается, номер карты, с которой вы будете платить, чтобы я потом мог проверить, что это действительно ваш платеж с вашей карты пришел. Э, ваши точные данные, потому что только ваш реальный e-mail, с которого вы зарегистрировались по моей реферальной ссылке на этих сайтах, э, и определенное время там уже набивали самостоятельно, пытались набивать э, доджикоины и биткоины, потому что 50 человек набираются не быстро, но попробуем с вашей помощью, в том числе, если будете распространять информацию, это видео, попробуем набрать их максимально быстро. 2000 а рублей для того, чтобы пользу иметь этот робот в собственности неограниченное количество времени и получать обязательно в порядке обновления для него, если вдруг меняется капча, как вот на фрибиткоине поменялась буквально пару дней назад, стала такая серенькая капча, а, плоская, невозможно выбрать рекапча или солвы медиа. Вот. Мы сразу обновили и разослали тем, кто уже а, купил этого робота. Этого робота нету в онлайне, все люди соблюдают конфиденциальность. Спасибо вам большое, потому что нужно уважать труд э, программистов, которые это пишут, да, и которые получают за это огромную сумму денег от меня. Э, и потом вы достаточно за маленькие деньги, каждый можете это все купить. 2000 рублей для этого это немного, потому что ботов, которые я видел для э, FreeBitcoin и FreeDogecoin раздельно, да, за них просят обычно достаточно крупную сумму. А, и при этом они не работают ни черта, мы проверяли многие. Вот. Как-то так. Спасибо всем за внимание. Всем спасибо, что делитесь этой информацией с друзьями. Спасибо, что репостите а, это видео в социальных сетях. А, мы быстрее наберем количество участников, быстрее и вы получите этого робота. Но первично уже заполняйте форму регистрации, регистрируйтесь, э, вставайте в очередь. И как только 50 участник оплатит э, участие, все сразу получат. Неважно, это произойдет через один день с момента вашей регистрации, или это произойдет через полгода после того, как вы зарегистрировались. То есть 50 участник, например, там набрался только через 4 месяца и а, оплатил только, по сути, спустя 2 месяца. То есть прошло с вашего момента регистрации, допустим, просто 2 года, ой, полгода, да? А, и вы в любом случае получите а, этого робота. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Инкоста. Всем пока.